يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوصنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي هاي من اللي بكات محال تسمحني يا زينة ما درتي فينا أنا وقلبي حوصنا عليك ما لقينا قالوا لي خرجتي في الظلام عليا سولتي عين اللي بكات محال تسامحني